गपूर तुझे लग्नाच्या दिवशी नाची तुझे मडवाला आगरी पोरांचा गो पोरांचा रुबाब मोठा आगरी पोरांचा गो पोरांचा रुबाब मोठा

हाताला लाली कानाला वाली माई दिसते फिलिम वाली माई दिसते फिलिम वाली माझे मनान तू माझ कालीज तू चल या इश्काची हो सांग येशील का तू दर्याचे किनारी अग करी वाऱ्याची येशील का तू दर्याच्या किनारी अगं ना नको तो नूर हिरा न जन कोरली आई एक वीर इच्छा तुझे मनी वो माझे राणी न सांगता समजले का त्या गोव्याचे बाजारानू